Halo teman-teman, balik lagi channel gue Simtek. Kita lanjut Kapten Subasa Rintim teman-teman. Kita bahas uh, ranking teman-teman, tier update untuk pemain teman-teman. Jadi gua kelompokin ya dari God ya God itu udah paling tinggi teman-teman ya udah beda sama SS SS itu super strong ya kan kalau God itu udah beyond strong ya, udah nggak ada tandingan deh ya. Kita mulai teman-teman dari yang C dulu ya. Ya ini sekali lagi ini teman-teman bisa beda ya ini menurut gua aja karena eh, apa ya mungkin gua pilih sesuatu itu mungkin berdasarkan kegunaan dan urgensi teman-teman ya kewajiban untuk mau menggunakan itu wajib apa enggak gitu oke kita mulai yang C teman-teman yang enggak kepake di yang lain di eh, meta-meta uh, sekarang teman-teman ya yang pertama Victorino teman-teman Victorino ya kenapa Victorino karena status semua nanggung eh, dan mm, skill barunya itu momentumnya juga nggak besar standar ya kan cuman apa ya ya cuman ibarat kata ada Victorino barulah gitu ya terus yang kedua teman-teman yang kedua itu gua masukin bunak ya mungkin ada yang pakai mungkin ada yang pakai tapi mungkin karena apa namanya mungkin Bonnya itu butuh pemain agility jadi dimasukin Bunak mungkin ya. Kalau untuk uh, pilihan utama Bunak bukan pilihan utama teman-teman ya. Secara dia cuman bisa stamina killer terus uh, shootnya juga kurang teman-teman nggak bisa nge-shoot mungkin kalau bisa nge-shoot mungkin dia bisa naik tier dikit ya dibanding yang lain teman-teman oke terus kita lanjut yang ketiga ya Mario Gote teman-teman ya karena kenapa Mario Gote ya mungkin secara memang sebenarnya dia nggak jelek-jelek banget ya cuman karena terlalu banyak yang merah yang lebih kuat teman-teman jadi dia itu pasti nggak kepake dan tim skillnya juga bukan solid merah ya kalau nggak salah ya jadi gua taruh gote di C teman-teman gua taruh gote dicek terus kita lanjut kita lanjut ke B teman-teman B ini masih bisa kepake ya masih bisa kepake meskipun bukan pilihan utama ya yang pertama Ryoma Hino teman-teman ya sekali lagi ini warna merah dan merah itu pilihannya uh, cukup Oke teman-teman untuk striker yang sebelum-sebelumnya dan yang baru. Jadi gua masukin Hino di sini. Dan kenapa juga alasan utamanya statusnya Hino ini nggak gede-gede amat ya karena apa tuh uh, nggak ini ya apa namanya memang dia force momentum ya tapi nggak gede-gede amat teman-teman jadi uh, orang pasti nggak lebih pilih Kino dibanding yang lain teman-teman oke kita kasih temennya Kino, ya kita kasih temennya Kino. si siapa nih Tiger Brand ya mungkin kalau teman-teman mikir Tiger Brand kan bagus auto intercept ya kan auto intercept terus uh, apa ya oh, uh, eh, FBS ya kalau nggak salah itu juga menurut gua uh, jarang banget cuman dia ketolongnya ya kalau gue bilang teman-teman ya dia ketolongnya tim skillnya Tiger Brand dia ketolong tim skillnya Tiger Brand jadi menurut gue sih lebih baik pakai yang lain DM atau enggak back yang merah yang lain ya Oke, terus kita lanjut ke selanjutnya itu ada Ken. Ya. Oh, bukan esensi sama Ken ya. Cuman susah untuk bikin Ken kuat, teman-teman. Karena harus colok solid block dan solid block itu susah sekali didapetin nggak bisa didapetin dengan garansi TSSR atau dijual kecuali dijual skillnya ya mungkin dia bisa naik ke rank A tapi karena susah dapet skillnya jadi gue taruh Ken di rank B teman-teman ya gue taruh Ken di rank B dan Ken ini lemah sama ground shoot jadi cuman kuat di high ball sama low ball jadi obatnya ya shoot aja dari dari bawah jadi nggak masalah teman-teman nggak nggak susah nggak susah pokoknya buat jebolin Ken oke okay? kita lanjut ke A teman-teman kita lanjut A kita mulai dari Hugo Ramirez ya Hugo Ramirez memang kalau teman-teman nggak familiar ya ini apa nih ya kan siapa ini ya kan ini memang senior di Meksiko ya selain dia ngebuff Espadas ya dia ngebuff espadas dia ada full power gain juga jadi ada gunanya sedikit teman-teman lebih bagus dibanding yang lain teman-teman sama Edgar Davi ya sama Davi konsepnya sama kayak Ramirez ya tapi Davi sedikit lebih kuat dibanding Ramirez karena dia Davi ini tipikal defense ya kalau Ramirez ini bisa attack bisa defense meskipun defense-nya nggak gede-gede amat. Oke, terus kita lanjut. Radunga Ya, Radunga sebenarnya kuat. Cuman karena dia uh, eh, FBS, teman-teman. Jadi uh, gua taruh dia di A. Ya, karena kalau udah stamina-nya habis, stamina-nya makin sedikit itu udah nggak susah lagi buat dilewatin. Terus kiper Pezzo ya, Pezzo. Ya, kenapa gua masukin Pezzo teman-teman di sini karena lebih baik teman-teman mending pakai Salinas. Ya, tapi dia lebih baik daripada Ken teman-teman karena dia ada full power gain terus tim skillnya juga bagus dan ketolong sedikit sama yang namanya master catcher ya jadi ketolong sedikit sama yang namanya master catcher oke kita lanjut ke Galvan Galvan konsepnya sama teman-teman kayak Ramirez Davi sama Galvan ya support bias bisa nge-shoot juga makanya uh, Galvan ini beda sama Bunak mungkin kalau Bunak bisa nge-shoot juga mungkin bisa naik ke A teman-teman ya kita lanjut. Kita lanjut ke siapa nih ya? Wah, jadi bingung nih. Ini teman-teman. Zino Hernandez teman-teman. Ya, kenapa Zino di A? Ya, kenapa Zino di A, bukan di S? Ya, karena Zino ini stamina-nya kecil, teman-teman, seribu. Ya, satu skill itu bisa tangkap memang. Dan itu juga kadang-kadang banyak kan jebolnya teman-teman apalagi ngelawan striker-striker yang warna biru yang kuat macam Schneider baru. Ya itu kemungkinan besar stamina full pun masih jebol. Jadi uh, ini tuh lebih ke arah RNG teman-teman untuk Zino. Jadi gua lebih taruh Zino di A. Ya, gua lebih taruh Zino di A. Terus ini teman-teman selanjutnya selanjutnya kita taruh uh, si mana nih gue juga bingung jadi Robson nah Robson memang Robson itu sebenarnya nggak jelek teman-teman ya kalau kelihatannya <laughs> memang jelek ya karena uh, di buff minus 25% Cuman di buff 25% itu udah bantu banget untuk match up teman-teman. Dan dibilang gampang juga ngelewatinnya nggak juga. Jadi gua taruh dia di A. Ya, meskipun yang warna hijau yang limited itu jauh lebih baik teman-teman kalau menurut gua fungsinya dibanding yang merah ini. Ya, bonnya juga kecil teman-teman satu persen. Ya. Terus kita lanjut ke Hmm, Nita teman-teman ya kalau buat gua Nita memang dia uh, untuk tim wajib di apa namanya pemain wajib untuk bon bikin bon tim yang bagus cuma menurut gua scorer itu uh, untuk high ball itu lebih banyak dibanding yang lain yang lebih kuat jadi gua taruh Nita di A teman-teman gua taruh Nita di A oke okay. Kita lanjut ke selanjutnya. Siapakah dia? Gila. Gua taruh ini teman-teman. Kita lanjut ke A lagi. Masih Takeshi Sawada teman-teman. Ya Takeshi Sawada. Memang dia di mid master, mid area master jadi dia kuat. Ya memang kuat sebenarnya. Cuman ya dibanding yang lain teman-teman, gua lebih prefer dia di A teman-teman dibanding yang lain ya terus ini isi saki isi saki cuman gila ya cuman sadis di side master karena dia side master jadi gua taruh dia di S ya gua taruh dia di S eh di S lagi di A ya karena dia cuma kuat di side master dan uh, memang agak kurang jelas teman-teman jadi dia sebenarnya tuh support defense. Jadi role-nya ya yang isi Saki yang sekarang ini. Oke, kita lanjut ke mana selanjutnya nih? Kita lanjut ke Misugi teman-teman. Misugi itu cuman bagus ngisi full power awal-awal. Kalau secara defense Misugi kurang ya meskipun nggak jelek tapi Misugi ini orang lebih pakai dia untuk isi full power teman-teman ya gue yakin itu dibanding untuk defense ya cuman dibilang jelek nggak jelek enggak teman-teman ya Misugi ini cukup bagus ya jadi bukan berarti rank A ini yang uh, jelek ya teman-teman ya cukup bagus ya cukup bagus oke ini udah masih banyak nih ya masih banyak kita lanjut kita lanjut ya, kita lanjut ke rank S teman-teman. Kita lanjut ke rank S ya. Yang pertama ya Subasa Ozora teman-teman. Subasa Ozora ya. Mungkin bisa perdebatan ke teman-teman ini Subasa ini kok nggak nggak di SS ya. Karena setelah keluar pemain-pemain selanjutnya teman-teman Subasa ini jadi menurun meskipun uh, apa ya tetap kuat teman-teman S ini artinya strong ya bukan cukup kuat kuat ini namanya kuat strong ya Subasa ini harus dicolok sebenarnya single shoot yang bagus teman-teman untuk bagus kalau teman-teman nggak punya Hyuga ya kalau nggak punya Hyuga kan ribet Subasanya nggak bisa nge-shoot jadi harus minimal tuh miracle drive shoot atau enggak skydive shoot kalau flash raiju shoot lebih ribet lagi apalagi pinik Eh, counter shoot ya lebih susah lagi makanya gue taruh Subasa di S jadi berdasarkan fungsi kegampangan untuk pakainya teman-teman yang kedua Hiroshi Jito teman-teman Hiroshi Jito ya ini juga kuat ya ini juga kuat apalagi match pertama match kedua itu agak mustahil untuk lewatin dia teman-teman agak mustahil tapi uh, eh, sayangnya dia masuk sebagai super sub dan super sub itu sebenarnya biasanya orang itu ngincer lebih ke arah uh, apa namanya uh, scorer atau nggak kiper itu lebih urgen ya lebih lebih apa namanya lebih darurat teman-teman untuk nyetak atau nggak untuk ganti kiper makanya buat taruh Jito di S oke okay? kita masukin kiper Salinas. Ya, kita masukin Salinas teman-teman. S strong. Ya, kenapa? Karena Salinas ini harus dicolok uh, skillnya yang DF ya harus dicolok itu baru bisa kuat teman-teman karena kalau nggak dicolok kelasnya cuman di S oke terus kita masukin Napoleon Napoleon, kenapa Napoleon? Karena Napoleon itu meskipun super sub tanpa pasif pun itu kuat banget teman-teman. Jadi nggak usah mikirin harus ganti dia itu kalau uh, warna merah atau nggak kipernya Ken. Jadi nggak penting itu sebenarnya. Dia tuh kuat juga teman-teman minimal 30 ribu lah 30 ribu untuk super sub biasa tanpa pasif itu udah cukup dibanding yang lain teman-teman. Oke. Terus Pierre Ya Pierre, kenapa? Karena ini namanya inside master teman-teman. Hoki-hokian. Inside master hoki-hokian. Ya, belum tentu lewat juga. Ya, bisa tentu lewat, teman-teman. Jadi gua taruh Pierre di S. Ya, karena dia skillnya juga mirip Michael sama uh, Isisaki ya. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya teman-teman siapa ini uh, Kevin ya ya Kevin karena bornya sebenarnya agak ribet ya uh, eh, HA-nya agak ribet cuman secara status ini gila teman-teman sebenarnya ini gila ya cuman gue yakin orang jarang banget pakai ini karena susah untuk dipakai teman-teman oke saudaranya juga sama konsepnya ya susah untuk HA-nya teman-teman jadi kita kayak milih lah seperti itu teman-teman ya makanya gua taruh dia di S Terus Makoto Soda teman-teman Makoto Soda Makoto Soda juga Inside Master Jadi sama di rank S uh, Pak Haji Urabe Ya Pak Haji Urabe Terus Alberto Ya Alberto Dan Gentil teman-teman Gentil sama ya cuman kuat banget itu di forward killer jadi shoot juga bisa di tackle sama supernova ya atau enggak supernova bisa dikasih ke gentil yang lain jadi gentil ini di rank S teman-teman gentil ini di rank S dan sama cults ya sama cults maka sama konsepnya inside master eh, Brian Brian juga teman-teman goalkeeper killer meskipun goalkeeper killer cuman dia uh, bagus sebenarnya teman-teman ya cuman harus dicolok proven S untuk ground shoot meskipun dia uh, bola udara ya main skillnya terus Matsu di rank S ya kuat teman-teman kuat secara defense attack juga kuat gua taruh Matsu di S Levin Levin juga tapi Levin sayangnya kuatnya lawan defender. Ya kalau lawan yang lain apalagi passingnya nggak gede-gede amat ya standar terus interceptnya kurang tackle juga kurang cuman yang bikin rese itu stamina killer terus rival sama konsepnya kayak Levin ya semi-semi support lah si rival ini teman-teman ya terus Sano sama Inside Master Inside Master Singo Awi Singo Awi ya Singo Awi terus uh, apa namanya Pascal sama Pascal ya karena Pascal supportnya Dias dan sebenarnya agak rese sih memang sebenarnya ya Oke kita lanjut ke SS teman-teman nah ini dari sisanya ya SS yang pertama Juan Diaz sudah jelas teman-teman Bapak itu full power Ini udah super saya Ini udah gila banget Diaz ini teman-teman Udah gila banget Di dribble juga pun agak susah sekali untuk di tackle Ya jadi Diaz ini di super strong Ya Di atasnya kuat Ya Diaz ini Dimasukin sama Natureza ya Natureza juga kuat teman-teman Natureza kuat ya menurut gua ditambah Schneider, Schneider baru terus Soga ya Soga terus juga. ya juga makin dikit stamina makin sadis teman-teman ya terus Ken Ken yang ini menurut gua nggak fail teman-teman Ken ini sih gila banget ya apalagi musuh-musuh kiper-kiper yang mainnya uh, yang lemahnya itu bola udara ini Ken rajanya teman-teman mau gerak mau low ball high ball mantep gitu meskipun Ken ini high ballnya yang bagus ya terus Kazuki sorry maci teman-teman ya sorry maci ini gila banget ya karena penalti area master juga ya Terus uh, low ballnya juga bagus ya kalau nggak salah ya. Gue lupa sih gue nggak terlalu perhatiin tapi yang jelas ini sorry Maci gila banget ya buat teman-teman yang punya. Terus kipernya Lord Mori teman-teman. Lord Mori di atas nih ya kan. Ngalahin Pezzo, ngalahin Ken ya kan, ngalahin Zino. Gila, bayangin ya teman-teman. Bayangin. Terus kita lanjut Igawa teman-teman ya tetap Igawa di SS teman-teman Igawa Igawa terus Espadas kiper selanjutnya Espadas kenapa Espadas karena Espadas di antara kiper yang lain teman-teman cuman dua ini yang sudah siap untuk uh, main tanpa puzzle skill lain ya jadi kalau kiper-kiper yang lain itu sebenarnya uh, skillnya itu mesti uh, kuat itu harus dicolok skill ini skill ini gitu makanya kalau Espadas ini sama Lord Mori itu udah cukup pakai skill bawaan udah kuat banget gitu loh ya meskipun Espadas ini lemah di bola udara tapi setidaknya itu uh, apa namanya ya elemennya itu yang nolong ya elemennya yang nolong untuk meta kekinian teman-teman sama Bon segala macam terus Muller ya Muller Muller juga sama konsepnya ya kenapa kalau yang ini Muller ini kan skill bawaannya ada yang kurang teman-teman fast catch itu fast catch itu stamina irit momentumnya lebih gede daripada catch-catch yang uh, umum ya kayak one hand catch segala macam gitu ya itu lebih bagus teman-teman jadi uh, tinggal cari legend phantom keeper nah memang susahnya itu ya kenapa juga di SS karena kalau udah full power itu nggak masalah teman-teman mau bola udara mau mau uh, ground shoot jadi uh, hampir kemungkinan bisa diatasi teman-teman ya hampir bisa diatasi tapi lebih kuat yang Lord Mori apalagi Espada teman-teman oke kita lanjut ini Misaki Misaki teman-teman Ya kenapa gua taruh Misaki itu di sini? Karena Misaki ini cuman kuat di pertama dan kedua, ya. Kuat banget deh. Sama sama Santana nih, ya. Sama dua-duanya. Cuman kalau udah stamina-nya lemes, ya performanya udah tak terkalahkannya udah udah hilang ya jadi bisa diantisipasi segala macam begitu ya jadi dua SDF kali ini masuk ke rank SS versi gua teman-teman Versi XT Dan godnya cuma tiga teman-teman ya Udah tahu dong ya Michael, Rafael, Roberto ya menurut gua ini teman-teman Menurut gua cuma tiga ini yang tak terkalahkan ya nomor satunya memang Michael teman-teman ya kenapa Michael nggak bisa dibandingin sama Santana sama Misaki ya karena Michael itu jaminan satu gol meskipun dua-duanya juga uh, eh, Misaki sama Santana ini jaminan satu gol juga tapi itu cuma berlaku kalau stamina-nya masih banyak kalau Michael mau stamina dikit mau stamina banyak full power itu megang bola auto gol ya itu udah pasti auto gol teman-teman dan stamina nya juga ngirit defense juga kuat ya kan defense juga kuat meskipun cuma rank A ya uh, tackle intercept tapi itu bisa nangkep eh, rank S jadi bayangin teman-teman Michael ini nggak bisa dikalahin ya susah banget nggak bisa ya udah pasrah aja kalau ada musuh pakai Michael ya sama Rafael Rafael ini passingnya gila banget teman-teman passingnya gila banget nggak bisa ditangkep ya kalau hoki pun itu mungkin mental bolanya mental gitu kalau Roberto Roberto fleksibel teman-teman bisa dimainin ke tim yang mana aja statusnya gede bonnya bagus ya kan bonnya bagus terus dapat full power gain jadi untuk pelengkap di God teman-teman tiga ini teman-teman Michael Rafael sama Roberto Oke, ini sudah lengkap semua pemain kunci di ulang tahun yang ketiga Kapten Tsubasa Dream Team teman-teman. Segini aja uh, tier list ya, uh, ranking teman-teman pemain. Buat teman-teman mungkin yang nggak sependapat nggak masalah karena ini versi XT. Mungkin teman-teman punya versi lain sendiri ya. Mungkin teman-teman bisa share di kolom komentar teman-teman uh, yang mana yang dibalik misalkan yang mana yang mana gitu ya kan karena kalau gua ini gue bikin versi sendiri gue versi god teman-teman ya versi di atasnya super strong Oke, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe, teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.